quatro folhas é manhã de domingo à toa. Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço caro, se decidir bater asa, me leva contigo pra passear. DJ Lucas Beats. E aí, É trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa. Conversa e voar pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço caro, se decidir bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar.